Un any més, la Diada de Sant Jordi ha omplert els carrers de Catalunya de llibres, convertint-los en grans aparadors per la difusió cultural. A Barcelona, entre les diferents parades de llibreries i editorials, es troba una nodrida representació del món associatiu que aprofiten per a donar-se a conèixer i a difondre el seu missatge mitjançant els llibres de temàtica especialitzada. Entre novetats editorials i bestsellers es podien trobar alguns llibres de temàtica animalista, principalment de cuina vegetariana i diferents guies per a conèixer els animals. Enguany, associacions proteccionistes i de defensa dels animals han contribuït a la Festa del Llibre, concorrent amb bibliografia especialitzada en els drets animals i llibres de segona mà, la literatura infantil animalista ha estat ben representada amb contes que ajuden a desenvolupar l'empatia i el respecte vers els animals no humans. Quin llibre ens recomanes per aquest Sant Jordi? Doncs mira, per aquest Sant Jordi et recomanaria aquest llibre ¿Por qué maltratamos tanto a los animales? És una comparació de l'explotació que fem avui en dia cap als animals amb, amb els nazis que l'explotació que feien amb els jueus. Llavors és, és narra molt detalladament i compara que és, és algo impressionant. Pels infants, algun d'aquests dos et recomanaria perquè té imatges on es poden veure les relacions entre els, els animals humans i els animals no humans. Aquí podem veure una alliberació de, de gallines i bueno, treballa l'empatia i, i el vincle emotiu no? que podem tenir amb els animals, que senten igual que nosaltres les persones que s'acostaven a les parades podien trobar autors com Charles Patterson, Tom Regan o Mark Bekoff, informar-se sobre les activitats de les associacions i contribuir amb els projectes que duen a terme amb la compra de llibres. Les meves filles són vegetarianes, però a nosaltres no, els pares no. O sigui que a casa és un tema freqüent. Vale. I recomana, tens algun llibre per recomanar sobre aquesta temàtica? Eh, no, però M'ha fet gràcia aquest llibre per la meva filla de 9 anys, i, però no, no, el que passa és que, clar, com que el tema m'interessa, per això m'ho mirava, és més, estic ara a punt d'adoptar una, una gosseta mm. i, clar, per això m'interessa el tema. Molt bé, doncs aquesta vida emocional dels animals segurament t'anirà molt bé. Realment tenen emocions que... Sí. Jo a vegades jo vaig tindre un canit i em deien és que els gossos eh, sembla que parlin. Jo deia, no, el meu parla perquè quan tenia set m'ho venia a, a, sí, sí, a dir sí. i quan tenia ganeta també i me demostrava moltes coses com un ser humà, eh? Mm -hmm. o sigui que...